Viu la bateria que no res. Bueno, merci per tot el Ticlau, uh, eh, el de la González, a l'Hector i a la gent de l'Esplaterro. Uh, eh, bueno, això s'ha fet així un recopilatori de cantar en català i bueno, aquest tema que tenim, bueno, aquest no és el que és el recopilatori, eh, merci. I nosaltres som dels que pensem que totes aquestes coses que ara s'estan ficant bastant de moda de bueno, de parlar bastant de l'espoli fiscal i aquestes coses i fer, fer bandera d'ara amb la situació que hi ha de merda com per, per guanyar el vot independentista. Bueno, nosaltres cantem en català per totes aquestes coses de l'estat català i això ens, ens la rellisca bastant. I parlar una mica d'això, de si el problema és Espanya i la mala gestió de que fa l'estat dels diners, no sé com algú pot veure la solució en la nova creació d'un estat.